20 20 نمط ميوزك هير لارا لارا يو شود بي نير ويز ماي دوب برينج يور ass here ناز لانه ذيس از جونا اور يير نشاط وكون غير عن المألوف الوف حروف شغل بيت وموف ننهش اللحم ونبيد العظم لو بيف محسوم ما يحتاج بروف فوق لان السبات ما تبارك توثق انه جينا لا تقول لي سدت الوقت فات هات خش الرواق ما تلاقينا Beef is never broken In the hood, the good الشعب ذا love the token Hypocrisy is وسيل كولين تراب لو على بيت تراب ما قلنا العزب نفسي يد قلم أألف سيناريو كتاب spit don't swallow Your lyrics بشكل هالو In any time سيلا مر الرامز لكن بس الرامز على سين كرايمز بس دودي فيني طاق لا حدودي جيب الفكرة وعند المولدي كله متقن شغلي بلدي Here in Saudi Saudi Saudi South from RMC صوت لاودي لاودي لاودي 2020 must be insanity دي ما هم should be عبدي شوف وجهها was gonna be دوام الحال من المحال يخلق نشاط ابدي وي اون جديد بطعم الداوني بصير كبارتي ساوني اباوني وي اون